Всім привіт! Продовжуємо грати в Сома. Того разу ми взяли Omni інструмент, Omni Tool по-англійськи. І йдемо назад туди, звідки прийшли. Я Зараз будемо коротше, бачити, що той інструмент нам дасть. Надіюся, я йду правильно. Йо-моє, що це таке? ж можна здуріти на голову з такими звуками. Йоп твою мать. Тут не навряд чи це вниз. І що? Различные ящики нажмите і тяните на себя. А як, якщо це... Ага. А, воно закрито мок, я думаю, що я тяну. Ні, нам ще сюди зарано, нам треба повернутися на початок. Так це не сюди, от сюди. Понятно, значить спочатку йдемо туди, де були, а потім туди, де тільки що було. Я що знову назад вернувся? Йоп твою мать, куди йти? Значить, ага, от сюди. Так, згадуємо, бо я нічого не розумію. Так, це що таке? Щось мені це все взагалі не подобається. Вообще. Тут теж ніхеріща не видно. Тут були. Так, вот и сюда вроде. Да, вставляем туку. Фотос, не потос. Service console option 3, including pilot seat activated. Удаленный доступ запрещен. Короче, какая херня. Саймон Джаред. Я. Кэш Тета. Графики устаревшие. Авторизация Дэвид Мунчи 2015 Регронто. Операция недоступна. Омни-инструмент. Управляющий чип. Добро пожаловать, Луиза Мэрон. Ваш омни-инструмент находится в отличном состоянии, но в нем отсутствует управляющий чип. Без управляющего чипа вы не сможете получить доступ к наладочному набору а также а, значит вам не хватит прав, чтобы покинуть станцию. Чтобы восстановить права доступа, вставьте управляющий чип, запустите процедуру обновления. А Д, Д найти чип управляющий, Это ящик для чипов. О. Так, поки що звідси ми можемо відійти. Чіп можна взяти, походу, тут. О, їх тут багато. Чіп треба вставити сюди. Є. Yeah. Тепер ми можемо... Так, чіп вставлений, що ти мені тупиш. Омні-інструмент, енцефалочіп. Управляющий чіп, от обновіть. А енцефало це, напевно, коли ІІ вставляєш. Toolchip security cipher. Updated. Все, я більше не можу вставити. А це ще можу взяти. Хіба що так погратися. Понятно. Коротше, тепер, коли вже все зробили, ми можемо йти туди до тих дверей. Надіюсь, тут буде без приключень. Ні, це не сюди, що я тупий. О, починаються якісь приключення. Треба акуратно йти, бо я взагалі ніхіра не знаю, що зараз буде. вроді все чисто. Це відкриється. Ні, тут якісь інакші треба права доступу. Е, е, Я сюди ще не йшов. Але з другого боку тут ходи хоч куди хочеш. А, це можна було елементарно піти сюди, а я стільки обходив. Понятно, це все просто ще один альтернативний путь. Нам все одно сюди. Покидаємо цю станцію. А писало, що треба фізично взаємодіяти, а він просто приклав якимось блютусом. Все зробив. вирус скачала, браузер Amigo. Тут щось можна робити, щось можна читати, чи що це. Це эскизы. Все как и прежде, словно и не было здесь Армагеддона. Доброе, а тут что? Без підписи. Якась херота повна. Я так і не розумію, що це за штуки такі. Це типа він під'єднується до кабеля якогось і прослуховує то, що було, чи що. Короче, я все одно не поняв. Тут теж віруси. Е, тікає, вилазь. Він щось так туго вилазить з цієї от ситуації. Є. Так ніби його щось не пускає. Де це, де це? Щось мені дуже не подобається це все. Щось тут по-любому щось має бути таке. А що це підглючує так? Йоп твою мать, що за херня? Що це? What was that? Так поняв, це не можна було трогати чи що? It doesn't hurt anymore. Ну я вже казав, що це типа аптечок таких. Полізли. Мені щось е, гама кольорів не дуже подобається, ну я попробую щось трошки поміняти. Ау. Настройки, відео, гамма. Хер пойми, що це з нею робити. Ну пробуємо лишити так. Так вроді трошки якось жити можна, а то якийсь був ужас повний. Ні, мені здається, це занадто яскраво, треба ще на один раз зробити менше. На три навіть отако. О, це це вже якийсь... Можна щось роздивлятись, бо то якийсь ужас. Так. Це кабеляння. цій ігрі чесно якось... Е, йоп Тут не дуже весело грати в неї, того в цьому проходженні навряд чи будуть якісь такі супер шуточки, якщо їх хтось там любив слухати, якщо взагалі такі люди є то тобто шуточок тут, скоріше всього, що майже не буде. Скоріше повзти не можна, ні. Ого. О, тут можна пройти, а це що з капсули якісь хер пойме щось таке тут намучено. Station Control. І що ми тут будемо контролювати? А. Є. Я типу вже згадав. Я тут був. Записка. Не дотракивайтесь до про... до протекшего с структурного геля. Я не смогу определить его воздействие на НИУ. О проблеме сообщу... О проблеме сообщено ответственному инженеру по эксплуатации Волчек. Короче... А там зробоку ничего нема? Ні. Типа... Якийсь незрозумілий чувак написав, що не можна трогати оцей структурний гель, який ми вже два рази трогали. Ерор пише. Ошибка. Так можна говорити з цим чудом. Hey, can you hear me? А я того разу, походу, не говорив з цим чувачком. А можна ще раз нього щось запитати? Ні. Це... Ага, це можна його відключити. Напевно, да, треба відключити, бо він... Ясно, ми убили його походу. А, є ще один. Стоп, а можна ще раз в нього щось запитатись? Ні. Ну от що мені не дуже тут подобається, що ми змушені їх убивати. Бо інакшого способу. А от її ноги, вона типа ходила. То це, оказується, була ще якась дівчина, чи жінка, чи тьолка. <clears throat> Радіосигнал заблокирован, недостаточно енергії. Що ми включили? А, тепер що тут? Ручний порядок загрузки. Маємо рубати ці кнопки і Я поняв, не дуже поняв, але я поняв, що ми маємо якісь комбінації понажимати. Ні, не не пішло. Значить, пробуємо так і тепер так. Ні, так. І може... Так, ні. Чи то я дурний, чи що? Нахер мені ці наушники, ні бумагу... Ні, бумага теж не береться. А там, там ще є якісь. Тут теж ніфіга нема. Ну то понятно, будемо мучити ті кнопки і може щось з того вийде. На самому екрані нічого взагалі, взагалі нічого не можна трогати. Добре, ця кнопка. Ця, тепер ця. А тепер ця. Чи може я маю... А, я маю на ходу нажимати, я поняв. Раз. Ні, ні, ні, ні, ні, ні. Коли воно має позеленіти, я маю нажати другий раз. Є. Це позеленіє, я нажимаю третій раз. Є. Як вроді би все просто, але треба ще до цього додуматись. Ого, щось там запустилось. Йоп, твою мать, ці звуки, вони такі противні, зашумовані теж нічого не можна трогати. Йоп, твою мать, що за херня. Це витяжка. Таких ніби якийсь реактор запустився. Воно ще не відкрилось. Чи вже відкрилось? Ще ніфіга не відкрилось. О, хтось на связі. Де? Oh, what is... What, Куди говорити? Hey, hey, can you hear me? Лямбда. I hear you. Uh, Absalot, what's going on? Uh, Я не знаю, тут вроде как что-то очнулся. В комнате прямо сейчас. Э, там сиденье было, шлем. Правда? Как вас зовут? Саймон Джаред. place dealing with electrical power. I am not sure if it's a plant or a transformer. Uh... Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Хм. Тут вообще какой-то ужас творится, эй. Извините, не слышала, мы потеряли еще один передатчик. Послушайте, вам надо наверх в центр связи, я буду там. Ясно, нам треба наверх в якийсь центр связі. Там хтось буде нас чекати. Тут щось можна трогати, нічого не можна, ладно. Пішли. А, вже є можливість нажати кнопку, добре. Ёб твою мать, це що, ядро землі там плавиться, чи що я не розумію тут. Falling Хазард. Хер пойме, що таке Falling Хазард, але... Ладно. Керується. Ель Эпсилон в нормі. Давление 2017 барелів, кислород, нет інформації. Короче, якийсь Епсилон. Система работает. Короче, я не розумів все одно, що це таке. Що там плавається таке страшне всередині. це закрито. Там. Я знаю одне, що зараз тут буде... Йоп, твою мать, я забув навіть про це. Одне я пам'ятаю, що тут буде якийсь непонятний робот, на якому краще не попадатись взагалі, ні на очі, ніяк. То я буду крайні акуратний тут, вон він ходить. І до речі, що я замітив, от вони вроді би такі якось простенькі, так намальовані, простенько зроблені. Нема нічого в них такого. М'яса не висять, там, нічого страшного нема. Ну бляха-муха, ну він так, сука, лякає, що це важко навіть передати. Ще збоку, коли дивишся, ще може нормально, ну коли сам граєш, наскільки він може налякати, це просто капець. Йоп твою мать. Фу. Так, треба різко бігти і не шукати собі нічого на сраку в то краще з тим не гратись. Це я вже провірив. Це можна нажати, так. Да. А це і треба було нажимати. Бляха, це що, треба там ще щось було нажати? Походу, да. А я зможу взагалі пройти тут? Походу зможу, да, але... О, так, супер. І тепер мені треба буде знайти отой структурний гель і відновити свою силу. А, це балон, це нахер нікому не треба. Так, все вже зрозумів, де ми є. От структурний гель, але я поки що ще його не буду чіпати. Так, по порядку. Треба прочитати записку. Запрещен процес блокировки. Подробності на терміналі. Минуту. А, що там з другого боку? Нічого. Зрозуміло. Тут що? Тут треба ID, пароль, коротше. Тут таке саме треба ID. І. ID, ID, я знаю, де знайти ID. Це ще то, що я пам'ятаю. Добре, коротше. Будемо поки що тут прощатись. А до наступного раз будемо вже шукати ID і все інше. Всім пока.